نجم نجم تعلمنا حاجة باهية وإن شاء الله المرة الجاية في السي أم دي. Ça très intéressant. Euh, Sarah. ان شاء الله يكون ديبي برشا افكار جديده يعطيك الصحه استفدت برشا وسورتو كيفاش تعمل ال planning نتاعك باش آه، بالحق تخدم برشا وتعاون على والله يعطيك الصحه كريم برافو وان شاء الله نشوفوك في الوحده الجايه لسيو <laughs> يعطيك الصحة expérience باهية و formation آه، هايلة آه، فما استفادة وان شاء الله هكا في ال formation جايين نحضروا وتفيدنا ونستفاد الناس بارك الله فيكم مسير formation حلوه برشا intéressante على الاخر تعلمنا برشا حاجات جديده وان شاء الله نتقابلوا في ال formation الجايه برافو عبد الكريم bravo سي ام سي آه، تونس je recommande مرحبا بهم الكل جيسبر آه، انهم يكونوا عجبتهم الفورماسيون اي ان شاء الله stay tuned مازال فما برشا حاجات جايه ان شاء الله